ikus dezagun orain nola ikusi jasotako datuak. Datu horiek ikus daitezke laburtuta denbora realean edo kalkulo horri batean. Gainera ez dugu bertara joan behar jakiteko ean norbaitek erantzun duen, definitu ditzakegu horretarako jakin arazpen arauak, eta gero ikusiko ditugu hainbat berezitasuna erantzunak ezabatzeko garaia. Formularioan, hemen goian, baitugu bi pestaina galderak eta erantzunak. Erantzunetara joaten bagera, ikusiko ditugu denbora errealean, hau da, erantzuna ala, datua hoiek edo maitza hoiek laburtuta. Normalean izena agertuko litzateke zerrenda gisa, baina bat errepikatzen danez. Hemen daukagu, badaura jaione bat, jone bat, Mikel eta Xabier bat. Eta porzentajeak. Adinak, batek ez du erantzun, aziran etzan derrigorrezkoa, eta hemen zerrenda giza agertzen dira, posta helbideak bada bat errepikatua, hau bera, bik eman dute hau, sexuari dagokionez, uneko irurogeia gizonezkoak, uneko berrogeia emakumezkoak, eta zaletasunetan ikusten dugu uneko irurogeia musika zalea dela, bakarrik uneko geia literatura zalea, eta kirola eta zinea uneko berrogeia horietako bakoitzean. Errealdeka, hau da banaketa, hau dira jasotako iradokizunak, iruain zuzen, eta hau parki buruz emandako iritziak. Itxura iragokionez, bi erantzun daude eta biek esan dute eman dute laua. Hemen ikusten dugu kolorea. Eta zaintza iragokionez, bik erantzun dute iru. Bizkaikoetan berriz, bi erantzun egon dira, hemen aldatzen dira itxuran, eta bietan berdina zaintzan, eta iritzi orokorra, euneko laro gila, laua eman du, euneko gehiak bost, eta hemen ditugu jaiotze datak. ere, datuen azterketa egiteko, gehienetan, kalkulo horri batean ikustea egokiagoa izaten da. Eta gainera, gero kalkulo horriek ematen dituzte datu horiek prozesatzeko aukerak. Hemen, erantzunetan, goikaldean, badugu ikono hau, eta hor klik eginda, hautatu izango dugu erantzunaren helburua. Besterik ez badugu egiten, agertuko da hemen hautatua sortu kalkulorria eta e, maten dion izena, da horria eta ondoren erantzuna parentesi, parentesi artea. Hautatu genezaken ere, aurrez sortuta dagoen bat. Ingo genuke sortu, Eta orduan, taula honetan beti ikusiko dugu, lehenengo zutabe batean, noiz bete den formulari hori. Eguna eta ordua. Eta ondoren, hemen zutabeetan, galderak. Ikusten dudanez, hemen goian agertzen da galdera osoa. Hau da, oso galdera luzea idazten badugu, hemen goian testo luzea izango dugu. Benditugu galderak eta erantzunak guztiak. Jakin nahi badugu noiz bidaltzen duen horbaitek erantzun bat jakin arazpen arau bat definituko dugu. Hau bitoketatik egin dezakegu edo hemen erantzunetan jargen jaso posta elektroniko kobidezko jakinarazpenak erantzun berria daudenean, edota aukera gehiagokin erantzun horritik. Hemen, tresnetara bagoaz, daukagu jakinarazpen arauak aukera, eta orduan hemen esango diogu, Zekasutan nahi dugun jakinarazpena jasotzea eta nola. Eta Tauduan lehenengoa da, hemen edo zein aldaketa ginezkero hori da taula honetan norbaitek eskua sartu eta zerbait aldatzen duenean, edota erabiltzaileak inprimaki bat bialtzen du. Eta da norbaitek bete duela formularioa, inprimakia eta bidali egin duela. Kasu horretan, eskatu dezakegu, bidali mezu elektronikoa zuzenean, hau da, formularioa betetzen den bakoitzean mezu bat jasotzea, edo asko direnean komeni da beste hau aukeratzea, eguneroko laburpen mezua. Eta gorde ingo genuke. Hemen ikusten ditugu jakinarazpenak, eta eginda. Hau, norberak egin behar du. Batzutan gertaitek eta hau tartekatu egotea. Nahi duen guztiak, bet egin beharko du hau jakin arrazpena jaso nahi balima. Emandako erantzunak gehiago behar ez direnean ezabatu daitezke. Eta kaso batzuetan ezabatu behar dira, hain zuzen ere datu personalak daudenean eta gehiago behar ez direnean. Formularioa gehiago behar ez badugu, fitzategia bera ez ezabagen ezaken. Baina askotan, berriro erabili nahi izango dugu. Kasu horretan, datuak ezabatu beharko ditugu. Erantzunak bitokitan gordetzen dira. Gordetzen dira bai formularioan eta bai kalkulorrian. horrian. Batetik, ezabatzea ez dakar bestetik desagertzea. Orduan, Lehenengo ikusiko dugu hemen nola ezabatu formularioan. Eta horretarako jungo erantzunetara eta bertan ezabatu erantzun guztiak. Ados. Eta danak ezabatuta. Orain jungo era formulariora. Orain dikere erantzunak hor daudein. Ezabatzeko egin genezaken bigauza bata hartu eta eskubiko botoia ari eman hemen eta ezabatu errenkadak. Eta datuak desagertuko lirateke. Hala ere, hau ez detu gomendatzen. ez detu gomendatzen, gero datu hauek beste horritan kalkulo horri honen beste horrietan prozesatzen badira. Aurrera begira, ez usteko, ez usteko portaera eukidezakelako. Gomendatuko nuke, ezabatzea edukia, baina ez edukia. Eh, baina ez kendu lerroa. Hai ez hor, lan aukeratu eta ezabatu tekla eman, eta hor dezagertuko da edukia. Betetzen direnean berriro, formulario betetzen danean berriro, hemen, hemen ikasiko dira gertzen eta ez hor goian. Beste kontu bat honen inguruan, ez da komeni, hauek ordenatzea hemen. Azte maldin magera izenaka ordenatzen, bestera ordenatzen. Taulaziko da gauza e, arraroak egiten. Formularioi buruzko beste bideo batera joan nahi badezu, hemen klik eginez joan zaitezke.